Tchau, como stai? Hoje nós vamos unir o útil ao agradável. Vamos aprender italiano com é que? Com música. Tem, quem, tem melhor, quem é que não gosta de música? E essa música é muito bonita, é muito romântica, é um pouquinho antiga assim. Só que, sabe, ela, ela não deixou de ser famosa aqui na Itália, de vez em quando em restaurante a gente ouve, em vários lugares. É, é, é antiga, mas é atual, sabe? E eu acho que hum, se você já tem mais de 25 hum, anos, <laughs> talvez você se identifique. Eu vou explicar por quê. Antes, quem é que canta? Canta Claudio Baglioni, que é um cantor histórico. A história da música é a seguinte. Sabe quando você é adolescente, que você tem aquele seu amorzinho de adolescência, aquela coisa gostosa e depois a vida continua, todo mundo faz a sua história, né? Mas é aquele que você não esqueceu, que você lembra sempre, tem saudade daquela época, daquela pessoa. Pois bem, essa música fala sobre um amor adolescente. Ele conta a ah, esse amor. música se chama Questo piccolo grande amore, ou seja, este pequeno grande amor. Questo piccolo grande amore. Quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che mi immaginavo tutto. Ai, gente, aquela época que não viam, mas imaginavam, né? Então ele diz, aquela sua camiseta fina, sua. Por que é sua? Porque ele está falando de uma terceira pessoa, ou seja, dela. Então ele está falando aquela camiseta fina dela, né? Aquela sua camiseta fina, tão estreita, tão justa, a ponto que ele imaginava tudo. E da bambina e aquele ar de menina que non gliel'ho detto mai, que eu nunca disse a ela, mai, nunca. Ma io ci andavo matto, ma io, mas eu é, ficava louco. E chiarescere d'estate, desculpa. E chiarescere d'estate, il mare, i giochi, le fate. E claras noitinhas de verão, o mar, né, a praia, o mar, as brincadeiras, as fadas, le fate, e la paura e la voglia di essere nudi, e o medo e a vontade de ficar nus, um baixo a labra salade. Então, ó, labra, é, quando está no feminino, é porque está no plural. E labro, singular, le labra é plural. Então, um beijo com os lábios salgados. Um fogo, um fogo, quatro risadas quatro risadas. <laughs> É estranho pra gente, né? Dar um número às risadas, mas aqui se usa muito dar número a coisas para dizer que não, não aconteceu somente uma vez, mas que acontece mais vezes. É muito comum dizer, ah, se alguém tá comendo salgadinho, né? Dizer, dá-me dois pataqui, né? duas batatinhas não significa que aquela pessoa tem que te dar duas unidades, uma e duas, não. Doer patati, né? É dar um pouquinho de batatinha, então a mesma coisa. Um baixo labre salada e um fogo quatro risadas significa que deram um pouquinho de risada, né? Não, <laughs> não necessariamente quatro. E far l'amore giù al faro, e fazer amor lá embaixo, giù, onde? No farol. Ti amo davvero. Te amo de verdade. te amo, lo juro. Eu te amo, eu juro. Te amo, te amo davvero. Te amo, te amo realmente, de verdade. Agora ele vai falar sobre ela. Vamos ver aqui, aqui o que, ela fazia. <laughs> Qual que era dela? Elei e ela. Lei me guardava com suspeito. Ela me olhava, lei me guardava, ela me olhava com desconfiança, com suspeita. E depois Poi mi sorrideva. Depois ela me sorria, sorri, sorria para mim. E mi teneva stretto stretto e ficava comigo agarradinho, agarradinho. Nesse caso aqui parece ser literal, mas pode ser simbólico também, né? Quando você é, considera muito importante alguma coisa, diz que se diz em italiano que la tiene stretto, tipo, tipo você dá muito valor para aquilo, então você não, não quer perder, la tiene stretto. Agora eu volto a falar ele. <laughs> ed io, ed io, e eu Olha, assistam ao último vídeo, caso vocês não assistiram, e veja por que esse E tem esse D aqui, tá bom? Edio significa e eu. Io non ho mai capito niente. Eu nunca entendi nada. Visto que oramai non me lo levo dalla mente. Visto que a essa altura do campeonato, oramai, ormai, é já, não tiro da minha cabeça. Não me lo levo dalla mente. O que? Que lei, lei era um piccolo grande amore. Que ela, ela era um pequeno grande amor. Somente um pequeno grande amor, solo um piccolo grande amore. Niente più di questo, niente più. Nada mais que isso, nada mais. Agora, olha aqui, olha aqui que lindo. Mi manca da morire quel suo piccolo grande amore. Eu sinto muita falta, eu morro de saudades daquele seu pequeno grande amor, do amor dela, daquele seu pequeno grande amor. Lembre-se aqui, terceira pessoa, tá falando dela. Quando? Quando, gente? Quando? A pessoa só dá valor depois que perde, né? Adesso que saprei cosa dire. Agora, adesso que saberia o que dizer. Adesso que saprei cosa fare. Agora que eu saberia o que fazer. Adesso que voglio um piccolo grande amore. Agora que eu quero um pequeno grande amor. Agora ele saberia o que dizer, saberia o que falar. Mas já foi, meu filho, passou, a fila anda. <laughs> Ai, como eu consigo desromantizar tudo, dai. Vamos, vamos continuar. Quella camminata strana, aquela caminhada, aquele jeito de andar, aquela caminhada estranha. Aí daqui essas frases dá pra perceber que é alguma, muito adolescente, né? Adolescente estabanado, estranho, que, que coisa linda pur in mezzo a chissà che l'avrei riconosciuta. Até mesmo, pur é também, até mesmo. mezzo a chissà che, em meio a, quem sabe, quiçá, o que. L'avrei riconosciuta, a reconheceria. Então, o que, que ela dizia para ele? me diceva, sei una frana, me dizia, sei una frana, você é um desastre. La frana é um desabamento. Me diceva, sei na frana, quando você diz a alguém, é, é algo mais subjetivo, né? Que você é um desastre. eu com esta coisa aqui, miga la mai creduta. Mas eu, esta coisa aqui, essa coisa aqui, né? Que é lui era frana. Nunca acreditei. É isso aí, gente. Autoestima e lunghe corse afanate, e longas corridas ofegantes, afanate, sem, sem fôlego. Encontro as stelle cadute, em direção a estrelas cadentes. Veramente, estrela cadente, estela cadente. Stelle cadute são estrelas caídas. E mani sempre più ansiose di cose proibite e mãos sempre mais ansiosas de coisas proibidas. E le canzoni stonate urlate al cielo lassù. E as canções desafinadas, gritadas, urlate, gritadas, para o céu lá em cima. Que arriva prima quel muro. Quem chega primeiro naquele muro. Está aquela corridinha romântica. Não sono sicuro se chiamo davvero. Não tenho certeza, não sou no seguro, não tenho certeza se te amo realmente. Ah, não, não, não, não, não. Isso aqui, gente, ele não é bipolar, não. Hoje ele sabe que ele ama. Na época ele, fala, ele falou, ele deve ter falado assim pra ela. Não tenho certeza se te amo realmente. Não sou no seguro se te amo da Vero. Não sou, não sou no seguro. Não tenho, não tenho certeza. E aí ela, Elei e ela tutto ad un tratto non parlava. De repente, tutto ad un tratto, é uma expressão para dizer de repente, não parlava, não falava. Male si leggeva chiaro in faccia, mas se lia claramente na cara dela, o le é o dela, que sofriva, que ela sofria. Ed io, e, ele, e eu, no caso ele, <laughs> Io non lo so quant'è che ha pianto. Eu não posso imaginar, eu não sei, eu não lo so, eu, eu não sei quanto é que ela chorou. Solamente adesso me ne sto rendendo conto. Somente agora estou caindo em mim, estou percebendo isso. Percebendo que, que lei, lei era, que ela, ela era um piccolo grande amor, um pequeno grande amor. Solo un piccolo grande amore, somente um pequeno grande amor. Niente più di questo, niente più, nada mais que isso, nada mais. Mi manca da morire, me faz muita falta aquele seu pequeno grande amor, quel suo piccolo grande amore. Adesso che saprei cosa dire, agora que saberia o que dizer. Adesso che saprei cosa fare, agora que saberia o que fazer. Adesso che voglio un piccolo grande amore. Agora que quero um pequeno grande amor. Acabou? Eu disse que a música era linda, né? Agora vamos ouvir. Cantem junto, vou deixar o link aqui na, na, na caixinha de descrições desse vídeo. E aproveita que você vai lá embaixo e dê um gostei nesse vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se, porque toda semana tem vídeo novo com dicas de italiano, com muita música. E deixe seus comentários, vocês gostaram dessa música, gostaram da letra? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.